नोटिफिकेशन आपको मिल सके तो मैंने मैंने थीम को कर दिया है डाउनलोड और डाउनलोड करने के बाद यहाँ पर आप देखते हैं मेरी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जो आपको लिंक मिलेगा तो वहाँ से आपको जब सिंपली क्रोम ब्राउजर में ओपन कीजिएगा तो आपको कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा यहाँ आपका डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा जो कि ज़्यादा एम का नहीं है पाँच एम बी चौंसठ पॉइंट का है आप देख सकते कि ये डाउनलोड कम्प्लीट हो चुका है तो आप चलते अपने फाइल मैनेजर पर अब फाइल मैनेजर में जाने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पर फाइल मैनेजर में आ गए हम और चलते अपने डाउनलोड फाइल में और डाउनलोड फाइल में आने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जीप फाइल में आपको मिल जाता है तो आपको क्लिक एंड होल्ड करके रखना है यहाँ यहाँ मोर में जाना है मोर में जाने के बाद रीनेम में जाना है और रीनेम में जाने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लास्ट में जो डॉट जीप है आपको इसको कट करके ओके कर देना है ओके करने के बाद फिर से ओके कर देना आपका यहाँ पर देख सकते हैं एम फाइल में कन्वर्ट हो चुका है तो सिंपली आपको इससे बाहर आ जाना है उसके बाद जाना है M I U I theme editor पर जो कि आपको प्ले स्टोर पर आसानी से मिल जाएगा आपको इस सिंपली इसको ओपन करना ब्राउज़ पे क्लिक करना ब्राउज़ पे क्लिक करने के बाद डाउनलोड में जाना और यहाँ पर आप देख सकते हैं गेट्स मोड भी ट्वेल्व तो इसको सिंपली मार्क करना ओके कर देना है ओके करने के बाद स्टार्ट करना है स्टार्ट करने के बाद आपको यहाँ पर कुछ एड शो हो जाए क्लोज करने के बाद यहाँ पर आपको जो नेक्स्ट बटन आ जाएगा नेक्स्ट कर देना है एड स्किप कर देते हैं उसके बाद यहाँ पर आपको जो सिंपली इंस्टॉल कर देना है इंस्टॉल करने के बाद ओके कर देना है आपका थीम हो चुका है स्टोर चलते अपने थीम स्टोर पर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको जो है यहाँ पे थीम मिल जाता है जैसे कि आप देख सकते हैं गेस्ट मोड भी टूवल तो चलिए करते हैं इसको अप्लाई देख सकते मैंने कर दिया इसको अप्लाई और चलते इसको होम स्क्रीन पे तो होम स्क्रीन का इंटरफेस आप देख सकते काफ़ी बेहतरीन लुक के साथ आपको मिल जाता है यहाँ पर आपको time style and date style और वेदर स्टाइल आपको कम्प्लीटली चेंज मिलता है यहाँ पर network icon battery icon VoLTE icon status bar पे वो भी आपको कम्प्लीटली चेंज मिलता है यहाँ पर आइकन आप देख सकते आइकन भी आपको काफ़ी न्यू डिज़ाइन के साथ मिल जाता है जो काफ़ी यूनिक डिज़ाइन प्रोवाइड कर देता है बात करें इसकी टोटल आइकन की टोटल आइकन आपको काफ़ी डिफरेंट लुक के साथ मिल जाता है जो काफ़ी कमाल का लुक प्रोवाइड कर देता है बात करें इसकी कंट्रोल पैनल की कंट्रोल पैनल आप देख सकते हैं जो कि आपको इनेबल डिसेबल मल्टी कलर में मिल जाता है जो काफ़ी डिफरेंट लुक प्रोवाइड कर देता है इसका कंट्रोल पैनल हमको काफ़ी पसंद है तो बात करें इसकी नोटिफिकेशन पैनल की नोटिफिकेशन पैनल आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का आपको मिल जाएगा जिसमें ज़्यादा कुछ चेंज नहीं है बात करें इसकी सेटिंग की इंटरफेस की तो सेटिंग का इंटरफेस आप यहाँ पर देख सकते हैं जो कि आपको काफ़ी डिफरेंट लुक के साथ मिल जाता है जो काफ़ी कमाल का लुक प्रोवाइड कर देता है तो चलिए इसी के साथ चलते हैं इसके डायले पैड पर डायले पैड भी आप देख सकते हैं डायले पैड भी आपको काफ़ी कम माल के लुक के साथ मिल जाता है जो काफ़ी बेहतरीन लुक प्रोवाइड कर देता है बात करिए वॉल्यूम पैनल की वॉल्यूम पैनल में आपको कुछ भी चेंज नहीं मिलता है तो बात कर लेते हैं इसके डार्क मोड आपको इसमें सपोर्टेड मिलता है नहीं तो मैंने डार्क मोड कर दिया इनेबल आप देख सकते हैं कि आपको इसमें डार्क मोड फुल्ली सपोर्टेड मिल जाता है कि डार्क मोड में आपको डायले पैड भी काफ़ी बेहतरीन लुक के साथ मिल जाता है जो काफ़ी कम माल का लुक प्रोवाइड कर देता है बात करें इसकी सेटिंग की इंटरफेस की तो सेटिंग का इंटरफेस भी आप देख सकते हैं डार्क मोड में काफ़ी कम माल का दिखता है और यहाँ पर आप जेस्टर इसका देख सकते हैं काफ़ी न्यू डिज़ाइन के साथ आपको मिल जाता है जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं स्क्रीन पे क्योंकि आपको जेस्टर जो बैक करने वाली वो भी काफ़ी बेहतरीन न्यू डिज़ाइन के साथ मिल जाता है बात करें इसके अबाउट की तो अबाउट में आपको कुछ भी ज़्यादा कुछ चेंज नहीं मिलता है बात करें इसकी लॉक स्क्रीन की तो लॉक स्क्रीन आप जैसे लॉक स्क्रीन आपको कुछ इस तरह का मिल जाएगा यहाँ पर कुछ सेटिंग का ऑप्शन दिया गया है जो कि आप यहाँ पर कुछ कस्टमाइज कर तो डेट स्टाइल यहाँ पे